Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere kendimi tanıtıcı bir video çekiyorum. Önceden e, yaklaşık bir iki ay, üç ay önce falan ben kimim adlı bir video çekmiştim. Hani onun devamı olarak sayabiliriz ya da herhangi bir yeni bir video olarak da sayabiliriz bunu. Şimdi e, kendimden bahsetmek bahsedecek olursam arkadaşlar 10 Eylül 1997 Konak doğumluyum. E, doğma büyüme İzmir İzmirliyim. Öğrenim durumum lise meslek lisesi pazarlama bölümü. O yeni diğer adı da yani sigortalı diye de geçebiliyor. Ve arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, ben doğduktan 40 günlükken mi 40 gün sonra mı ne safra bir, bir durumdan dolayı karaciğeri sızıyor ve karaciğerin bir bölümünü harap ediyor. Ondan sonra karaciğerin bir bölümünü harap ettikten sonra e, karaciğer işlemini görmediği için karaciğer nak, e, şeyi nakli demişim. E, karaciğer hastalığı oluşuyor. Karaciğer hastalığı oluştuktan sonra da bunu Behçetuz Çocuk Hastanesi'ni bilen bilir. Ee, orada teşhis edemiyorlar. Teşhis edemedikleri için de teşhisi geç koyuyorlar ama artık onu tam olarak bilemeyeceğim. Biraz karışık bir durum orası. Karaciğer yetmezliği bir hastalığı oluşuyor. Yani tıp dilinde biliyaretrizi hastalığı oluşuyor arkadaşlar. Ve asıl kelam e, ailem sağ olsun beni o sularıyla olsun, bitkisel ilaçlarla olsun, başka şeylerle olsun yani karaciğeri destekleyecek, karaciğeri güçlendirecek yani beni hayatta Allah'ın izniyle tutacak bazı şeyler yapıp e, yaşamamı sağlıyorlar. Önce Allah'ın izniyle tabi. Ondan sonra arkadaşlar <clears throat> e, 2012'de 21 Kasım'da yani ameliyat oldum. Karaciğer nakli. Sabah 8'de ameliyata girdim ve akşam yani gece 12 ya da 1-2 gibi falan ameliyattan çıktım. Ondan sonra da bir aylık bir süreç vardı. Bir haftası yoğun bakımda geçen, geri kalanında normal hastane odasında geçen, serviste yani geçen bir durum vardı arkadaşlar. Allah'ın izniyle o durumları da atlattım. Şükür şu an hani ilaçlarımı kullanıyorum, iyiyim, sağlıklıyım, hayattayım valla. Allah'a verdiği ömür boyunca yani böyle olmak durumdayız, yaşamak zorundayız. Ondan sonra böyle bir durum vardı arkadaşlar. Ee, öğrenim durumum dediğim gibi lise şu an çalışmıyorum. Önceden hani komilik falan yapmıştım. Garson yardımcısı mı oluyor, nasıl oluyor artık bunu nasıl tabir ediliyor bilemeyeceğim tam olarak. Yani şimdi bir sınava gireceğim. Allah'ın izniyle bakalım iş bulabilirsem iş bulmaya çalışacağım. Böyle <clears throat> sizlere videolar çekiyorum. Önümüzdeki yani bu hafta sonu bir yere gideceğim arkadaşlar. Selçuk Çamlık Köyü neydi o buharlı tren şeyi müzesine. Yani böyle gezdiğim yerleri çekiyorum. Dolaştığım yerleri çekiyorum. Güzel bulduğum yerleri çekiyorum. Sırf bana bir değişiklik oluyor, eğlence oluyor. Sizler için videolar hazırlıyorum. Ve hani iyi hissettiriyor bu bana kendimi. En azından bir hani oyalanacak bir durum oluyor yani. Dediğim gibi arkadaşlar böyle 19 yaşındayım. Yok şu an 20 yaşındayım. Ee, önümüzdeki Eylül ayında, Eylül, Eylül doğumluyum biliyorsunuzdur. Eylül ayında 21'den <clears throat> gün alacağım Allah'ın izniyle. Bir kardeşim var. Annem e, ev hanımı, babam e, baba mesleği olarak marangoz ama şimdi mesleğini yapmıyor. Başka bir iş yapıyor. Bu şekilde bir hayatım var arkadaşlar. Ee, demek istediğim böyle bir video çekeyim dedim hani değişiklik olsun. Size de güzel bir video olur hani. Beni birazcık daha olsa yakından tanıyabilirsiniz diye. Dediğim gibi arkadaşlar önceki videom hoşuma gitmedi pek fazla. Hani açıklayıcı oldu zannedersem kısmen ama yani ne bileyim e, ben fazla iyi göremedim o videoyu. <clears throat> Her neyse arkadaşlar güzel videolar gelecek, güzel vlog videoları gelecek, arada bir oyun videoları gelecek. Oyun videolarını geliştirebilirim ama <clears throat> benim bilgisayarımın bazı parçaları RAM olsun, ekran kartı olsun yeni oyunlara, yeni çıkan oyunlara, yeni çıkacak oyunlara falan fazla e, yeterli değil. O yüzden yenilemem lazım bunu arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir işe girip çalışırsam bakalım yenileyeceğim. Neyse bir stüdyo, stüdyo ekipmanları falan yapacağım kendime. Bilgisayar olsun, mikrofon olsun yeni kamera olsun, yeni herhangi bir klavye, mouse gibi herhangi bir şeyler. Ee, bakalım nasip olursa. Öyle videolar çekerim. Oyun ve Vlog kanalı benim kanalım. Biliyorsunuzdur. <clears throat> İzlediğiniz videoları gördüğünüz kadarıyla öyle bir şey. Yani demek istediğim bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Umarım gelecekteki videolarımı da beğenirsiniz. Umarım geçmişteki videolarımı da beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Açıklayıcı olmuşumdur. Her neyse arkadaşlar ben e, şimdi kapatayım. Hepinize görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.